Klima babesteko ekintzak. Ondakin elektronikoek ondakin solidoen uneko bosta esatzen dute, ia plastikoaren kopuru berdina, eta ondakin kopuru hogeita marte tonela tonelada artekoa da urteko. Hornagailuen sortze prozesuan sustantzia toksiko asko eta aurkantitate oso handia erabiltzen dira. Adibidez, 2 gramuko memoria txip bat sortzeko bat kilo erregai fosil eta kimiko erabiltzen dira. Mai gaineko ordenagailu bat sortzeko berenda berrogei kilo eregai fosil, hogeita bi kimiko eta mila bosteun kilo ur erabiltzen dira. Eta bost mila eta bos mila milioi jul energia erabiltzen dira. Endo hogeita mar milioi ordenagailu saltzen dira urtean. Eta ordenagailu pertsonaren bizitza asko moztu da hainbat urtetan zehar ondakin elektronikoen sorkuntza, irualiz gehiago hasi da ondakin urbanoena baino. Txatarra informatikoaren volumena euneko amasei eta euneko gaita sortzi artean azten da bosturtzen zehar, eta ondakin degietan amaitza dute ekipo informatikoen euneko laro gaita marrek. Aeben, ordenagailu zaharrek bosko mazazpi milioi metro kubikok okupatzen dute. Hau hasteko, ez erosi ordenagailu berri bat beharrezko izan ezean, gailua kontsumo baxu moduan konfiguratu, segurtasun kopiak berriro grabatzeko aukera ematen duten zeetan egin, pantaila lauek elektrizitate erdia eta irradiazio gutxiago ematen dute. Ornagailuak edo gailu elektronikoak berriro saltzen saiatu edo ong jeren batera bidali. Ornagailua materia elektronikoetan espezializatuta dagoen txatareria batean utzi eta alik eta bizta luzeena izan dezaketen gailuak sortu.